Bien-aimés, fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile au quotidien, nous vous saluons au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans le mingi akota bino, toujours dans cadre mission Nabiso, émission l'émission nzambe Évangile au quotidien avec l'homme de la continuité. Donc euh, nous allons pendant vous partager avec quelques minutes seulement dans la parole de Dieu. Alors mon frère et ma sœur, maman likambo na les alléluia zalenini, est-ce que c'est possible na tous ces pays est-il possible de plaire à tout le monde dans ce monde bien aimé c'est la question vous allez bongo posée le cadre évangile au quotidien ya mokolo ya lelo yaya yokaneb sur moko na kati na mokili oyo il est vraiment difficile pour ne pas dire impossible à quelqu'un de plaire à tous Il hmm. yebela a déjà nakat na vie il sera très difficile, pour ne pas dire impossible, à un homme ou à une femme, gentil que tu sois, honnête que tu sois, véridique et loyal que tu sois, que tu puisses plaire à tout le monde. Ah, ça, il faut se le mettre dans sa tête. Il y a de ces personnes, mes seigneurs, qui se plaignent du jour au lendemain du fait que il euh, y a de ces gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il y a ces gens qui ne l'apprécient pas, il y a ces gens qui, euh, qui les détestent. Bien mes seigneurs, tandis qu'il y en a d'autres qui sont vraiment tout à fait sympas vis-à-vis de lui ou bien vis-à-vis d'elle. Bien aimé, la vie est faite comme ça. Il faut que tu te le mettes dans ta tête. bana pour comprendre que mon kile nengewana, il y aura toujours bato eza mpe na bato oyo ma na sa makolo atikala kosepela na la bien aimé jésus-christ de nazareth aye na mokili mpona ça. salut na humanité de monique à na mort pa bandeko kona ye la bible dit et les siens ne l'ont pas reçu ça ye c'est alors que azui amour perfection et pas nation. la bible dit quand il a été rejeté par les siens c'est alors qu'il s'en va Et pas ban nation que nous sommes Et, biso toyambi na biso il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, comme pour dire, ici sur cette terre, tu auras toujours deux camps, deux groupes, deux catégories de personnes. Celle qui t'appréciera, qui sera départ avec toi, et l'autre qui te rejettera. Et tout le monde qui après que la nation à ciment, quelques juifs, et ça se fera, n'est-ce pas, lors de lorsque nous viendrons pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Ok, à la montagne de Sion. yambisco comme les, le Messie. Nekonana travailler na yo, bosser na kat na vie, dans l'objectif, ya sepelisa, nzamba pe d'accord na conscience pe morale na Si tu es 100% d'accord avec toi-même, tu es convaincu de ce que tu fais, que tu es dans le bon, fonce, persévère, avance marque les buts et va justement dans objectif nayo si tu sais que tu n'es pas en contradiction avec le ciel c'est-à-dire aux en contradiction dans l'eau laté nzamba d'accord nayo yo conscience nayo de ceux qui vraiment tu dans le bon yaya avancer va no te ba là là qu'on no te opposition te parce que vie est toujours en opposition le biso le moko la route route na trône Nayo, à <laughs> opposition de Renanga eh bah bato bakumisaka ye bah, baza koyembela ye donc azalaki donc yemei yemei kaka kuna alola satan telemela ye eh, satan mpe abe non nga mpe fo nazwa gloire c'est comme ça que fait le monde les mokili bah ndenge wana barebele bakozalaka baopposant bakozala bato bakotelema mpe bakozala e et nzamba Senini, il a fini par exclure celui qui n'était pas d'accord avec lui satan tambola ndeko na kati na vie osepelisa qui mobimba te mitiango na mutu atosali bolamu ya kosala te atoza gentil na ndemo mukete. tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi mesana nango yaya mesana nango il y aura toujours de ceux-là oyo bakotelemela yo atoza dans le bon atozosala bolamu ezomona na miso bato nyonso ata na kuzu na motema na ye azondima na ye <laughs> mais comme okelisama ndenge wana il y aura toujours euh, des opposants mpe baoyo bah, sur ça là. c'est comme ça qu'est faite la vie donc ça vaut pas la peine ça, moto gastrite, ma bah, souci, belé, belé, belé. ah bato baza kotelebela ah bato baza kolinga nga te bato pas d'accord na nga te ndeko na ngai soki obana koka biloko wana tu feras un cercle vicieux oh, bah, comprendre que tant et que temps dans le contrôle On na yo On retrouve de remonter la vie et les nerfs solides ça la fort, moralement, psychologiquement, avancer dans l'objectif, si tu es dans les bons, que le ciel te soutienne, c'est fini, cela te suffit. Yesu tu n'es ba disciple, hein? bato mokili balobani nyango ponanga. Ye moko ibn mutema ni le sauveur, azali le messie. Mais poser question ba disciple, yo reste ba point de vue. Eh, yo kutu. Ba mso bien ra fils du charpentier. Ah, ba mso ben ra non, ba démon na, na puissance milieu ma ba Ah, e eh, bamosusu bakanisa mpe na bongo bamosusu balobaka kutu ozalaka motu pamba pamba ozwa mbrie bato tala kutu euh, okenda kolia bafufu na bandako ya bato bamari basi ya ndumba baninga na yo tanto moto na nzambe ofanda na bapayen na bato amelaka masanga na banani tusa yo oza mwana nzambe ndeni e eh, balobaka bongo apose sikoyo question na badisiple sikoyo bino moko sikoyo bato nanga bolobaka ndeni pierre azwi malobaka bi yaya so toyebi koza messi ah ya solo ah, yo aza messi mpenza le sauveur de l'humanité Et ça ezali bon c'est bon mais nabula solo boule à bien tali. tali ondré peut se ozokati ya motema no te eza des saint esprit moto akoti nayo, na yo moto rendre témoignage comme pour dire maloba oyo oh, Bimisa, oyo oh, c'est le ciel qui rend témoignage de moi maléki nanzela nzela yo comme pour dire na mokili awa toujours na bato oyo baza na bazala conduit par le Saint-Esprit, bazala d'accord na ba oyo osala makamba bien poussé par le même esprit. Qui se ressemble, s'assemble. Boza conduit par le même esprit, vous parlerez le même langage. Et bah, obaza conduit un esprit mosusu, ba telemela kayo toujours. Atoza bola munde nini, atoza logique ndenge nini, atoza li tout pona bango. Ba kaka. Alors Jésus-Christ finit par conclure en disant à le ciel saint-esprit qui dans nzela peut confirmer cela me suffit hein. témoignage il Et qui témoignage en Mokil alors malgré <laughs> malgré l'appellation na bango quoi jésus n'a pas arrêté sa mission A Il na a humanité A na ça va ressusciter na mort peut ressusciter apporter la solution La problème à l'humanité selon la mission qu'il avait reçue de la part de dieu as-tu une mission avancez soit nyonso azozwa kaboulandé nde katikati hein? asungi babola il le faisait en secret et le ciel le reconnaissait il le voyait tous les bienfaits ya sala yaya sala ba projet bien ba baréalisation mala sala likolo ezomona yo baotya ba bapoint la dit jours zaché atelema mpe na katikati na foule entouré na bato batelemelaka ye bamonaki moto ya masumu bayinayina ye baboyi kolekisa ye aza mokusemi aboyi kolekisa eleka liboso mpo amona yesu batika ye na nsima tala baingambe batelemi liboso lelobi zacha abundana na vie atali pembeni bayaya oyo bavie oyo baingambe oyo batelemelanga probleme ya te atali na mopanzi bamoni nzete mo abengi sikomo adembela likolo ya nzete le monte sur l'arbre appelé sikomo il est resté déçu Bible dit, er soir, koti na kati na ville. la foule boy. Abiwap maintenant on a charaba point. Bien aimé, le ciel te reconnaît. Le ciel reconnaît toutes tes bonnes œuvres et il reconnaît tes bienfaits. Kobana la bolamu, pour ne pas sepela la ote, mais pour que le ciel te reconnaisse. Nderonanga, Jésus a belé là. Zaché! Eh! Nebela pas tout boy. là, <laughs> Zaché Nderonanga. Le monde peut ne pas être d'accord avec toi. Mais si le ciel te reconnaît, ah, cela te suffit, mon frère. Maman, cela te suffit. Eh, Yo, je viens te rassurer, ma soeur et mon frère. Le ciel observe tous tes bienfaits. Le ciel reconnaît tes actions. Fonce si tu es dans les bons. Et si le ciel est d'accord avec toi, avance, ne perds pas le temps. Dieu te récompensera par rapport à tes œuvres. Il nous sera tous récompensés selon nos bonnes œuvres. C'était l'évangile au quotidien, avec l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre humble serviteur. Que l'éternel Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Mais avant toute chose, ne zappez pas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Patrick la ministrie, soit sur TikTok à la 1, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. vous ko à likez, cliquez sur j'aime, vous abonner à la chaîne YouTube Patrick Alal Ministry, la chaîne à l'Ipamboli, soit vous abonner les sous TikTok Patrick Alal 1, pour la édification na et pour l'Ipamboli na yo. Donc, très prochainement dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement.